对。 私たちはかけがえのない人と出会いました桜大戦3パリは燃えているか愛の御旗のもとにエリカこの男がそうだ 西への城壁は取り払われた呪われし一族よ今こそ復活の時がされたこの大地をとはなる霊魂 ゲートゥブああしけ誰かね君は私は急いでいるのだがねブゼムスオオガミあ君が海軍から来たオオガミ君か 米田中将から話は聞いているよ帝都では大活躍だったようだね僕が君の上司となる迫水みきだこれからよろしく頼むよせっかく来てもらったのにすまないがこれから会議でね着任届の話は後でいいかなそれには及ばんよ これを君にプレゼントしよう欧州博覧会の特別招待券だ一日ゆっくりと見学して欧州は花の都と歌われたこのパリを楽しんできたまえその後で確かに来ればいい着任届はその時にしよう Hello, I b i e n t をおい待ってろ今待ってく 大丈夫さあもう大丈夫です神様は奇跡を起こしてくださいましたからあなたが避けるのが早かったおかげでこの人の怪我も軽くて済んだみたいですあ奇跡を起こして怪我を治したこと内緒にしておいてくださいねはいどうかしましたか 怪我が治ったのは神様のおかげですよさああなたも神様にお礼を主よありがとうございますはい素直でよろしい うでした私エリカ・フォンティーヌって言いますこう見えてもシスターなんですよねあなたのお名前 本の人なんですか私ずっと聞きたいことがあったんですえ時間まだまだお話ししたいことがあったのに今日はこれで失礼しますね今度会った時は絶対日本のこと教えてくださいね 私ってドジだからあのやっぱり一つだけ日本のこと聞いてもいいですかあの日本の人って頭にちょんまげというものがあるんじゃないんですか もっと日本のこと聞きたいなそうだ大神さんこれをどうぞ私このお店のステージで踊ってるんですぜひ遊びに来てくださいあ本当に行かなきゃ 回の奇跡で怪我を治したこと本当に内緒ですからねそれじゃあシャノワールでお待ちしてます 晴らしいですねあれは やっぱりドジなんだ。ボンソワール、ムッシュサコミズ。今夜も楽しんでるかいボンソワーマダム・グランマ。今日のエリカさんはいつもより地味だったね。さて、大神君にも紹介しよう。こちらはマダム・グランマ。この店のオーナーだ。 見知りおきよで誰なんだいこの坊やは彼かい彼は大使館で働くことになったおやおや怖い顔だねまあ気にしなさんな悪いのは口だけなんだからさところで無視大神 当店のレビューはどうだい気に入ってもらえたかいムッシュも痛いところをつくねいつもはこんなドタバタはないんだけどねまあハプニングもショーのうちお客さんに楽しんでもらえりゃそれでいいのさ。 そういえば大神君帝国歌劇団もドタバタが多かったのだろ帝国歌劇団なんだいそれはうちみたいなもんかいおおもぎりね あむし女神店の中が見たいんなら秘書のこの2人に聞くといいそれじゃ私はこれでパリの夜は長いせいぜい楽しんでくんだよ坊や。はじめまして、ムッシュ、メル・レゾンです。メルとお呼びください。 営業中なので立ち入りをお断りしている部屋もありますが他はご自由なさって結構ですヒューヒューマッシ神はじめましてシーカップリスですあ本物の侍だあそうそう私売店でブロマイド売ってるんです ますから絶対売店に来てくださいねそれでは失礼いたしますごゆっくりどうぞいやあ大神君ご婦人方に大人気だね ああいつものお約束だよこういう時は「楽しんでるよ」って叫ぶんだセリフは決まっているから声の大きさだけを選ぶといいよ大きな声だと喜んでもらえるね絶対に返事しないとダメだからもたもたしてるとその時の気持ちが声になるぞ エリカさんと知り合いかい楽屋にいるんじゃないかなちょっと行ってくるといいよそうだな30分後にロビーでそれでいいかねうんさすがは大神くんだねすぐに答えるあたり気持ちがいいよでは見物してきたまえ 僕はここでもう少しゆっくりしていくよ。あ、トゥテラ